لكل عتمة لابد أنه يكون لها ضوء وبرمضان تعودنا أنه يكون هذا الضوء هو فانوس بس هالمرة قررنا أنه نضوي هذا الفانوس بمعرفتنا نحن لهيك أطلقنا سلسلة فوانيس صحية لنتكلم عن الفوائد الصحية للصيام والشائعات الغلط عنه ونصائح خاصة بالطلاب عنوان حلقتنا لليوم الصيام في زمن الكورونا اجت فكرة هاي الحلقة بسبب الشائعات الكثيرة اللي طلعت حول موضوع الصيام مع انتشار الفيروس مع أنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد على علاقة الصيام بخطر الإصابة بفيروس كورونا لهيك يمكن لجميع المسلمين أن يصوموا كما اعتادوا في أشهر رمضان الماضي مع التنويه أنه في حال إصابة بفيروس كورونا لا سمح الله يجب استشارة الطبيب المشرف على الحالة الخاصة بكم كما التعامل مع أي مرضى لمرض آخر بعض العناوين التي يجب مراعاتها في رمضان لهذا العام رقم واحد الغاء جميع الفعاليات في الخارج قدر الامكان اذا ما في امكانيه لهذا الشيء نحاول نقلل عدد الاشخاص قدر الامكان ونقصر المده الزمنيه لهي الفعاليه مع التاكيد انه في حال هي الفعاليه كانت بمكان مغلق نحاول نهويه بشكل كامل وكافي رقم اثنين الحفاظ على المسافه الفيزيائيه الصارمه بجميع الاوقات يعني على الاقل يكون بين كل شخص وشخص في متر واحد في جميع الاماكن رقم ثلاثة الحد من جميع التجمعات في الأماكن التجارية أو خلال التسوق أو في الأنشطة الرمضانية الترفيهية رقم أربعة الوضوء ممكن يساهم بالمحافظة على النظافة العامة بس ممكن ما يحقق التعقيم لهيك ننصح بوجود معقمات للأيدي دائما معكم في جميع الأوقات رقم خمسة المحافظة على ممارسة الرياضة بسبب فوائدها الصحية على الجسم بس مو نطلع لبرا لحتى نمارس الرياضة فينا نمارس الرياضة بالمنزل وهي مفيدة جدا سادسا واخيرا تناول الاغذيه الصحيه والطازجه وشرب كميات كبيره من الماء بعد الافطار خلال شهر رمضان الكريم. على الرغم من انه تنفيذ شعائرنا الدينيه لهذا العام رح يكون مختلف شوي، بس لازم يضل ببالنا انه لسه بامكاننا التامل والتفكر الصلاه والاحسان والمشاركه والعنايه باخوتنا مع الحفاظ على المسافه الصحيه اللازمه كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم